Gall bwyta'n iach fod yn her yn ein bywydau bob dydd. Dyma pam ein bod yn cynnig newidiadau a fydd yn helpu pobl i wneud dewisiadau iachach o'r ddewis bwyd a diod. Rydym eisiau cefnogi bwyta'n iachach y tu allan i'r cartref, trwy gwneud yn gyfraith i fusnesau bwyd fel bwytau a siopau takeaway ar ddangos labeli sy'n nodi nifer y caloriau, a drwy gyfryngu a faint o diorydd meddwl llawn siwgr sy'n cael ei gweini. Helpu i wneud y dewis iach yn ddewis hawdd. I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgymghoriad ar yr amgylchedd bwyd iach, ewch i llaw.cymru blaen ymgynghoriadau.